бишкекте кыргызстан өзбекстан бизнес форуму өтүүдө кыргызстан өзбекстан бизнес форумунда жүз алтымыш сегиз миллион долларлык он бир документке кол коюлду кыргызстан климаттык туруктуулукту жогорулатуу боюнча долбоорлорду ишке ашырууга даяр деди касымалиев президент мам курулуш агенттигинин директорун алмаштырды кыргызстан жана казакстан парламент төрагалары телефон аркылуу сүйлөштү финансы министри дүйнөлүк банктын өкүлдөрү менен кызматташтыкты талкуулады бишкекте кыргыз өзбек бизнес форумунун алқағында товарлардын көргөзмөсү өтүүдө бишкекте эки өлкөнүн делегацияларынын катышуусунда кыргызстан өзбекстан бизнес форуму өтүүдө иш чараны министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчиси акылбек жапаров ачты белгилей кетсек форум өзбекстандын президенти шавкат мирзиёевдин кыргызстанга мамлекеттик сапарынын алкагында өтүүдө расмий бөлүктөн кийин эки өлкөнүн ишкерлери бизнес өнөктөштүктү түзүү жана кеңейтүү үчүн б эки б жолугушуусун өткөрөт бишкек шаарында өткөн кыргызстан өзбекстан бизнес форумунун жүрүшүндө жүз алтымыш сегиз миллион долларлык он бир документке кол коюлду кыргызстан менен өзбекстан ортосундагы соода экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты кеңейтүү жана өнүктүрүү багытында кыргызстан өзбекстан бизнес форумунун жүрүшүндө кол коюлган министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары адылбек касымалиев москва шаарында өткөн евразия мейкининдеги климаттык күн тартиби маселеси боюнча семинар дискуссиясынын ишине катышты семинардын жүрүшүндө министрлер кабинети төрагасынын биринчи орун басары катышуучуларга климаттын терс таасирлерин чектөө жана азайтуу боюнча кыргызстанда жүргүзүлүп жаткан саясат жөнүндө маалымат берип республика тарабынан экология чөйрөсүндө көтөрүлгөн бир катар демилгелерди белгиледи президент садыр жапаров кол койгон жарлыкка ылайык конституциясынын жетимиш биринчи беренесин жетекчиликке алып мырзабек жыпаркулов министрлер кабинетин караштуу архитектура курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору болуп дайындалды президент башка жарлыгы менен нуртазин жетибаев архитектура курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директорлугунан бошотулду кыргызстандын жогорку кеңешинин төрагасы нурланбек шакиев казакстандын парламентинин сенатынын төрагасы маулен ашымбаев менен телефон аркылуу сүйлөштү тараптар мамлекеттер аралык байланышты чыңдоо парламенттер ортосундагы кызматташтыкты бекемдөө маселелерин талкуулашты финансы министри алмаз бакитаев дүйнөлүк банктын европа жана борбордук азия региону боюнча туруктуу өнүктүрүү маселелери боюнча регионалдык директору самех нагиб вахпа жана дүйнөлүк банктын кыргызстандагы кеңсесинин башчысы навид хасан накви менен жолугушту жолугушууда дүйнөлүк банк менен кыргызстандын ортосундагы тактап айтканда энергетика климаттык өзгөрүшү суу менен камсыздоо агро азык түлүк кластерин өнүктүрүүгө багытталган инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча учурдагы жана келечектеги кызматташуу маселелери талкууланды бишкекте кыргызстан өзбекстан бизнес форумунун алкагында эки өлкөнүн товарларын көргөзмөсү өтүп жатат белгилей кетсек форум өзбекстандын президенти шавкат мирзиёевдин кыргызстанга мамлекеттик сапарынын алкагында өтүүдө